Efendim iyi günler olsun. Benim ismim Osman Tekin. 10 yıldan beri 45 tekarlık e, arazim üzerinde organik tarım yapmaktayım. Rapuzen firmasıyla. Efendim bu organik tarımı yaparken neleri ön plana alıyorum? Bir, doğal dengenin canlı yaşaması için onun e, gereksin, gerek duyduğu her şeyi yapmaya gayret ediyorum. Bunların içerisinde ne olur? E, yeşil gübreleme yapıyorum yeşil gübreleme derken fi ekiyorum. O bahardaki o çiçek döneminde diğer faydalı böceklerin konakçılık yapmalarına e, yarar sağlıyorum onlarla. İki, ko, e, gübrelemede e, kompost e, uyguluyorum. Bunu yapmakla da e, toprak işlemesini minimuma indiriyorum. Neden? E, o böceklerin yaşamalarına e, olanak sağlıyorum. Böcekle, e, faydalı böceklerle Efendim zararlı böcekleri yok etmek için böcek salınımı yapıyorum. Efendim bu bağımda yine organik e, biyoçeşitliliği artırmak için de damlamaların altlarına su tasları koyup bu e, kuşların e, bahçemde oluşan kuşların su içmelerine, yaşamalarına müsaade ediyorum. O ağaçlarda bu biyoçeşitlilikle ilgili hayvanlar yuva yapıyorlar. Yani onların yaşamalarına da müsaade ediyorum. Efendim 2016 yılında biyoçeşitlikle ilgili bir programa katılmıştım. Bu e, olayın devamında daha çok e, bilgiler sahibi oldum ve onunla ilgili de daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Teşekkür ederim efendim.